Merhaba, ben Ozan. Ve bu bölümde ikinci bitiş sesi AMI'ye kurulan Frigem modunu inceleyeceğiz. Frigem modunun da diğerleri gibi iki versiyonu var. Otantik Frigem için bitiş sesi AMI üzerine ikinci beşli ve ikinci dörtlü türlerini ekliyoruz. Bu da bize bu moddaki ezgilerin kabaca seyrettiği alanı veriyor. Beşli ile dörtlünün eklendiği yer modern değişle C yani BMI notası. Ancak belki de BM'nin BF'ye dönüşebilen değişken yapısından ötürü otantik Frigyen ezgileri bunun yarım ses üstündeki C notasında gezinmeyi daha çok seviyor. Gustate virete coniam suam Clavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in eo. Ezgi üçlüsünde başlamış ve ilk iş olarak C notasına çıkmış. Gustat et videte. Dominus sözcüğüyle biten bir sonraki cümlede bitiş sesiyle karar yapmış. Est Dominus. Kalan kısımda daha çok bitiş sesi eğimi ile dörtlüsü ala arasında gide gele nihayet bitişe inerek karar vermiş. Arada bir notalık DR'ye dokunduğu yere bakın. Bu tarz şemanın dışına taşmaların normal olduğunu Dorian modunu incelerken görmüştük. Bu ezgiyi oktavına varmamış ama baştaki C üzerindeki ısrarlı duruşu otantik filgine daha yakın olduğunu gösteriyor. Buradan ezgilerin otantik mi plagal mi olduğu konusunun yoruma açık bir konu olduğunu düşünebilirsiniz. Ve düşünün de. Çünkü daha önce de söylediğim gibi batıda 9. yüzyılda görmeye başladığımız mod teorisi Gregorian ezgilerini sınıflandırmak için kullanılıyordu. Ve bizim burada kabaca incelediğimiz gibi bitiş sesi, ezginin yukarı ya da aşağı açılması ve üzerinde durmayı sevdiği nota gibi kriterler kullanılıyordu. Plagal frigenin şeması da diğer plagal modlarla aynı mantıkla kuruluyor. Moda özgü beşliği hala bitiş sesi üstünde kurulu dururken, dörtlü bitişin altından kuruluyor. Bu kez modern deyişle C'den C'ye ya da Guido'nun solidizasyonu ile Baby'den Baby'ye bir oktav oluştu. Plagal Frigyen ezgileri yine kabaca bu bölgede geziniyor diyebiliriz. Üzerinde durmayı sevdiği nota ise dörtlüsü A La. Memento verbi tui servo tuo domine in quo mihi spem dedisti ec me consolata est in humilitate mea parça fe fa ile başlamış ve hemen alaya çıkmış. Memento verbi tui. Domine sözcüğü de yine fe fa notasında kalmış. Servo tuo domine. Dördüncü modadan plagal filgenin ezgileri dr ile F, Fa'yı ayrı bir seviyor ve bunlar arasında sık dolaşabiliyor. Bu yüzden başka modların havasına bürünmüş gibi bir his verebilir. Buradaki literal bitiş sesi. Neyse ki bitmeye kalmadan ortadaki dediste sözcüğünde eğme ile kalış yapıyor. İsmem dedisti. Arkadan gelen cümlede beşlisi BM'ye bir kez değiyor. Me konsola. Ve yine iki kere eğmeye inerek karar veriyor. Frigyen modu ikinci bitiş sesi kabul edilen EMI üzerine yine ikinci beşli türü ve ikinci dörtlü türüyle kuruluyor. Belki de bu modun en karakteristik yanı yarım sesin bitişin hemen üstünde olması. Otantik Frigyen ezgileri altılısı C Fa'ya yani modern değişik do notasını severken legal Frigyen ezgileri dörtlüsü la'yı tercih ediyor. Ama D, R, F, F arasında gezinmeyi ayrı seviyor. Otantik Frigyen için keskin, sert, öfkelendiren gibi ifadeler kullanılıyor. Savaş tanrısı Mars bu modun gezegeni sayılıyor. Plagal Frigen için ise hüzünlü, melankolik ve huzur veren gibi yine otantiğin tersi ifadeler kullanılıyor. Belki de diğer modlarla karışabilen ezgilerinden ötürü başka ruh hallerini de çağrıştırdığından herkesle iyi geçinen Merkür ile eşleştiriliyor. Gelecek bölümde 3. bitiş sesi FFA üzerine kurulan VDM modunu inceleyeceğiz. Hoşçakalın.